мұң тұндырып жанарым жолдарым жылжып барады жүрем мәңгі өтер көктем өтер күз қалайша жаным Dağsa almay dekin ben Armağımdan vayım geçti mindi sağam tilemes bağı keşkin Ayağım suyalmaz mendi eşkin Armağımdan жүрегімді әнмен жұбата жаным сәуле оу оу сен нәзік жүрегімді өзің жолатпа шын ғашықтар қосылмайды